що треба якось, хоч ми малі, але ЗСУ якось хочемо допомогти і щоб їм було трохи легше. Тут ми ставили шлебам е, в виді палки, вона е, перезагружає всю дорогу і машини, щоб, ну, щоб вони на великій швидкості не їхали, ну, щоб ну, ми їх так зупиняли і, ну, і говорили, після опалюється. А, приїжджайте. Витягуємо руку. Вони зупиняються. Що казав? Після цього кажемо, добрий день, кажіть слово поляниця. Вони кажуть поляниця. Після цього просимо, збираємо кошти для ЗСУ. Хто хоче за бажанням кидають, хтось не кидають. Е, кидають гроші, даємо е, конфетку. хочу внести свій внесок у перемогу. Мені спочатку захотілося е, в жарку погоду попити лимонаду, і я вирішила, що людям це теж можливо бути до вподоби. І щоб допомогти нашій армії, е, ми вирішили продавати лимонад. Ми купуємо продукти для нього і. Е, і робимо його самі. Моя мама щодку е, чистить е, апельсини і лимони, е, відварює шкурки ну, на ніч, ну, ставить їх, вони віддають свій смак, а я ну, видавлюю сік з лимонів і апельсинів. І тоді ми трохи додаємо води і виходить лимонад. Ми будемо продавати лимонад, поки не закінчиться війна. просто любимо Україну і хочемо їй якось хоча б так допомогти. Можна брати на пальцях пусти браслети, а можна наругатися. То берете на пальці резинку, вісьмерочку і надягаєте, і далі ще одну скидаєш нижню так наверх, опять надіваєш резиночку, скидаєш наверх і все так далі, одинаково. Дівчата навіть по п'ять, по е, три браслета купляли скільки дають, стільки і кошти. У нас модні кольори це чорний, дуже добрий і білий. Кініонові модні е, з бльостками. Ми підходимо до всіх дорослих, питаємо, чи е, вони не хочуть купити браслети е, і продаємо. це зло. Вони хочуть вбивати наших українців, е, просто забрати нас землю, хоча б в них і є ну, багато землі. Вони як бути безсердечні, е, кидають бомбу в роддоми дитячі, е, в житлові будинки. Я думаю, треба підтримувати Україну і збирати гроші на ЗСУ, щоб наші військові змогли перемогти орків. Вони тратять своє життя на те, щоб ми жили собі. Щоб ми жили в вільній країні. Як ви думаєте, на що підуть ваші гроші? Е, на байрактар і на танки. І на бронежилет. Як ти думаєш, хто переможе в цій? Україна, звісно. Е, а що треба ще робити, щоб нам швидше подати? Е, ну, треба брести більше браслетів і продавати відправляти гроші на ЗСУ.